азалия дарақтарын сағынып арғасыз эстей берем сан жұлдыз ажарын талашқаным сарғайтып өткен дүн барақтарын сан күндер сен жоқ деп жаратпадың сынбадың сыныма жарашқаным Kanatıp yürekti kanat bağı sayın Sabılıp çürüktü çalak çalın Sezgende gün ötüp barat kanın Sağlamayım cel olup taraptayım Sanalar senizde barat canım sông xưa Kaydı barat kanı Can kızımsın Can kızım benim Ha yarımsın Ha yarımım Seni düşünmen can Seni düşünmen can kızımsın rừng mưa yıldızımsın